Super, du bist gut durch die Halse gekommen und willst jetzt Toeside weiterfahren. Ich bin dein Winguru Kate und ich erkläre dir heute, wie du richtig Toeside fährst. Toeside fahren ist in der Regel anstrengender und weniger komfortabel als in normaler Position zu fahren. Fährst du jedoch nur eine kurze Strecke, musst du keinen Fußwechsel machen, und es ist als Basistechnik hilfreich für alle deine weiteren Manöver. Bevor du in die Halse reinfährst, schaust du, dass dein hinterer Fuß über der Mittellinie deines Boards steht, damit der Druck auf die toyside kante gegeben werden kann. Stehe möglichst zentral, hänge jedoch nicht auf eine Seite. Achte darauf, dass du die ganze Zeit den Druck auf deinen Zehen behältst und du vom Gefühl her auch die ganze Zeit mehr deinen vorderen Fuß belastest. Bringe den Wing in die richtige Fahrposition, indem du den vorderen Arm schön lang machst und den hinteren zu deiner Hüfte ziehst. Hierbei hilft es, deine Brust zum Wing zu drehen und deine Hüfte weg vom Wing, also eine entgegengesetzte Rotation. Mit deiner hinteren Hand kannst du den Druck im Wing und damit deine Geschwindigkeit kontrollieren. Toeside Höhe fahren ist im Allgemeinen deutlich schwieriger, wie wenn du normal fährst. Je mehr du aber deinen Oberkörper eindrehst und je stärker du deine hintere Hand benutzt, umso besser kannst du Höhe fahren. Also, hier nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Nimm eine zentrale Position ein und stelle den hinteren Fuß über die Mittellinie. Behalte die ganze Zeit den Druck auf deine Zehen Drehe den Oberkörper und die Hüfte ein. Strecke den vorderen Arm und ziehe den hinteren zur Hüfte. Sehr gut, jetzt kannst du nach der Halse weiterfahren. Wir treffen uns dann auf dem Wasser. Bis dahin, ciao!